سبحان لا اله الا الله دريه duwuce mali duwal Juma. Asura fila bolo tasuma. Ayi i sa Juma. tasma, Cɛ ɲɛ b'a la kɔrɔkɛ ne ka ko tɛ mɔgɔ ma deli ka nin kɛ ne la diɲɛ kɔnɔ dɛ. Ne yɛrɛ ye kasi ne ye n kan. K'a sara jaja tasuma yɛrɛ sara ala i ka tasuma a bɛ dɔ kɛ yan nɔ. I ka nin kasi ɲɔgɔn n wele na bilen ma. Ntasma sara wana wafali. Asara wa asara. Nkelema ya kasiku.